Baie hartlik welkom hier by Strome. Weet ek die Here wil sy seën laat stroom ook na jou toe. En dis my gebed ook dat jy in hierdie oomblikke net sal belewe jy in die Here se teenwoordigheid is want dis ons begeerte dat elke program 'n ontmoeting met die lewende Christus sal wees. Een van die belangrike vrae wat ek by hierdie geleentheid oor wil praat is oor die feit dat ons almal eendag rekenskap moet gee oor wat ons met ons lewe gedoen het. Die Bybel sê ook dat ons sal almal eendag voor die regterstoel van Christus verskyn om rekenskap te gee of ons goed gedoen het of nie of kwaad. Maar daar's 'n ander baie belangrike beginsel in die Bybel en dit is dat God vir ons elkeen 'n doel het en die vraag is of ons daardie doel bereik. In ons elkeen se lewe gebeur daar baie goed en ons is gefokus op sekere dinge en ons beplan om sekere dinge te doen en as ons ons program uitwerk is daar sekere prioriteite wat vir ons tel en is alles goed en wel maar ons moet weet dat ons eendag rekenskap gaan moet gee of ons die doel wat God met ons lewe gehad het bereik het Ons is nie toevallig sommer hier op aarde nie. God het ons hier geplaas met 'n doel. En eendag gaan hy vir ons vra, "Wat het ons met daardie goue munte gemaak wat hy vir ons gegee het om mee te woeker?" Ja, eendag gaan ons voor die Here verskyn om te sê, "Wat het ons gedoen op sy plaas? Die werk wat hy vir ons gegee het, het ons dit gedoen?" Die slaaf wat die Here opdrag gegee het, om te sorg vir die ander mense op die plaas. Skielik onverwags kom die eienaar, kom die boer terug en dan vra hy: "Slaaf, wat het jy gedoen? Ek het vir jou opdragte gegee. Het jy dit wat ek vir jou gevra het en wat ek bedoel het jy moet doen, het jy dit nagekom? Waarmee was jy besig?" Een slaaf het begin vergeet van sy baas se opdragte hierdie slaaf het begin drink en partytjies hou. Hy het lekker gekuier met ander vriende en met meisies en hy het heeltemal vergeet van die eintlike taak wat hy gehad het van sy eienaar, van sy baas. Nou, dis wat ek eintlik oor wil praat. Jy is nie toevallig hier op aarde nie. Die Here het jou beplan. Die wonder van daardie selletjies wat bymekaar gekom het en 'n nuwe lewe wat gevorm het en 'n mens wat gebore is, is nie toeval nie. Die Skepper sit agter alles, ook van jou lewe, omdat hy jou vir 'n bepaalde doel op aarde wil gebruik. En as hierdie taak verby is, soos Jesus na 33 jaar kon uitroep aan die kruis aan die einde van sy lewe, dit is volbring, tetelestai, Ek het gedoen wat ek moes. Ek het betaal wat ek moes. Ek het my opdrag uitgevoer. En nou kan ek die heerlikheid van die hemele ingaan. Die Here sukkel partykeer om vir ons tot stilstand te bring, om vir ons by 'n plek te bring waar ons besin oor waarmee ons besig is. Baie keer het ons soveel ideale dat ons eintlik van kleins af half geprogrammeer is om dinge te doen en ons dink nie eintlik waarheen ons op pad is en of ons doen wat die Here eintlik wou gehad het nie. Nee, nou het ek by 'n punt gekom in my lewe. Ek het toe getrou, ek het 'n wonderlike man, wonderlike vrou, ons het kinders, ons het 'n kind. Dis eintlik alles wat ons wou gehad het. O ja, ons het toe nou 'n mooi huis en ons het toe nou 'n kar en wat nou? Nou skielik begin ek wonder, maar ek het nou al my doelstellings bereik. Wat nou verder met my lewe? Ek is nou miskien halfpad, maar wat nou van die tweede helfte? Wat gaan nou in hierdie wedstryd gebeur? Dit voel vir my ek het nou klaar als bereik wat ek wou. En is dan as 'n mens nie presies weet waarheen jy op pad is en wat jou doel op aarde is nie, dat jy dan nuwe goed begin uitdink. Oh, ek wil eintlik sê dat die vyand vir jou idees kom gee. Jy nou miskien 'n ander beter aan meer aantreklike man of weet jy hierdie vrou want sy sal sy sal nie enige slegte dinge hê of soos hierdie ene wees nie. Dit sal net 'n verbetering wees miskien dit koop, miskien dat, nog 'n beter dit, nog 'n groter dat. En die uiteinde hiervan is dat ek besef skielik op 'n dag kom ek tot stilstand. Dink aan 'n vriend van my wat tot stilstand geruk is toe hy uitgevind het hy het kanker. En die dokter sê vir hom eintlik het jy nog soveel om te lewe, 'n kort rukkie. En hy begin wonder nou maar het hy nou gedoen wat hy moes doen op aarde? As die Here hom nou kom haal en die Here sê vir hom jy het nog 2, 3 jaar, het hy als afgehandel wat hy moes. Hy het tot besinning gekom. Hy het waaragtig tot stilstand gekom en sy lewe voor die Here gestel en besef, maar dit wat waarde het en wat hy moes doen, het hy nog nie by uitgekom nie. Ek dink aan iemand anders wat by 'n punt gekom het dat hy tot bekering gekom het omdat hy by 'n plek was waar hy gesê het nou nog 'n nuwe sportkar, nog meer geld, nog meer eiendom Wat nou nog? As ek môre sterf, het ek niks van hierdie goed wat ek kan saamvat nie. Dit was 'n oomblik van besinning in sy lewe. Het jy by 'n plek van besinning gekom? Ek dink aan 'n aan Paulus byvoorbeeld. Paulus was ook besig om soos wat hy groot geword het, soos wat hy by Gamaliel geleer het, die skrifte te verstaan en dit te verkondig en besig te wees in die sinagoge en in die kerk van daardie tyd. En hy het op opgang gemaak. Vir hom was dit nee, hy is nou bevorder. Hy het nou eintlik hier 'n belangrike taak gekry om die Christene te vervolg, nie net hier nie, maar ook in die buiteland. En hy het op pad na Damaskus toe uh om ook daardie Christene te gaan vang en te gaan uitroei soos wat hy gesê het. Met woede en haat in sy hart het hy eintlik fanaties hierdie gelowige volgelinge van Jesus vervolg. Hulle in tronke gegooi. En hy het gedink hy behaag God. Hy het gedink hy's besig nou om om al meer bekend te word en belangrik te wees en hy was die man wat bygestaan het en die opdragte gegee het vir Stefanus se, se steniging, die eerste Christen martelaar. Paulus het miskien in al hierdie ervarings agtergekom maar is hy reg? Hy beleef hierdie Christene het iets wat hy nie het nie. Die Gees het met hom begin praat, begin klop aan sy hart se deur. Sy gewete het hom aangekla as hy wreed was of as hy hierdie dinge gedoen het en hy sien hoe hierdie gelowiges lofprysing doen en bid en hoe hulle nie vloek en skel en hoe daar iets anders in hulle is. Hy skryf oor sy eie lewe dan sê hy: "Die Here het met hom kom praat op 'n stadium in sy lewe gesê: "Paulus, Jy's besig om te skop teen die prikkels. Nou, dis eintlik maar 'n beeld van 'n os wat skop teen 'n skerp stok. As jy in daardie ou tyd geploeg het, dan jy 'n os ingespan en hy trek hierdie hierdie ploegskaar wat van hout is wat hier in die grond ingesteek is en nou moet hierdie os reguit vorentoe beweeg en hy moenie die kant toe of daai kant toe of skeef trek nie En om hom te stuur in die regte rigting het jy 'n lang stok gehad wat jy 'n skerp stok wat jy 'n bietjie die kant druk, dan beweeg hy weer terug na hierdie kant toe. En as hy te veel daai kant dan het jy 'n bietjie hierdie kant weer vir hom gesteek dat hy die kant toe beweeg. En nou sê die Here, ek was besig om oor 'n lang tyd jou te prikkel om jou op die regte pad te kry, om jou met jou lewe in die regte koers te kry. Maar jy bly skop. Nou daai os, nou wil hy nie daai kant toe nie. Dan skop hy hierdie stok wat hom steek, skop hy elke keer weg. En soms is ons ook maar soos Paulus en soos daai os. Here praat met ons oor goed, maar ons luister nie. Ons ignoreer dit. Ons stel uit. Ons kop teen die prikkels. Hoeveel keer het Paulus wat die Here met hom gepraat het, nee gesê, maar daar het 'n dag gekom dat die Here hom tot stilstand gebring het en hy blind geword het. Hy het vir vir Paulus daar Saulus van Tarsus gevat En daar na die straat, na reguitstraat toe in 'n huis, daar het hulle hom heen gelei. En daar het hy gesit. En hy het begin terugdink oor sy lewe en oor die ontmoeting wat hy op die Damaskuspad gehad het toe hierdie helder lig Jesus aan hom verskyn het. En hy blind geword het dat hy niks meer kon doen nie en hy na binne moes kyk daai tyd wat hy daar blind was tot Ananias gekom bid het vir hom en hy gesond geword het en skille van sy oë afgeval het en hy weer kon sien. Tot daai tyd was hy besig met 'n worsteling in sy hart oor waarheen is hy met sy lewe op pad? Is dit God se wil waarmee ek besig is? Mense prys my en ek kry eer en ek word vereer as ek terugkom en vertel wat ek gedoen het en ek het hierdie Christendom hier weer eh, tot stilstand gebring en daar uitgeroei. Dan prys hulle hom en dan voel hy goed. Maar hoe voel die Here? Hoe voel die Here oor dit waarmee jy besig is? Is jy besig om te doen wat hy wou hê of skop jy teen die prikkels dat jy weet lankal al jy moes die kant toe gaan? Maar jy gaan nie so toe nie. Daar waar Paulus in in daai vertrek gesit het en Ananias ingestap en vir hom gebid, gevra dat die Heilige Gees hom moet vervul dat die gees van God nou sy lewe sou beheer. Nie meer mense is vir my belangrik nie. Nie meer ek is belangrik, die belangrike Paulus nie. Nee, nou doen ek wat die gees van die Here vir my sê en niks anderste nie. En dan is dit interessant as ons sien hoe dat Paulus later in sy lewe terugkyk en sê, weet jy, Ja, ek onthou hoe my lewe verander het in daai tyd. Ek onthou daai tyd. Ek onthou 'n vriend soos Barnabas wat vir my kom help het. Barnabas het aan my uitgereik en hoe het hy vir my geleer en kom ondersteun en met my kom praat, vir my gehelp om koers te kry in my lewe. 'n Wonderlike mentor, wonderlike vriend wat vir my gehelp het om perspektief in die lewe te kry en te besef waaroor gaan dit eintlik. Vandag kan ek sê as ek terugkyk oor my lewe, Daar's 'n klomp goed wat ek vroeër <laughs> gedink het vreeslik belangrik was. Dit is belangrik in mense se oë, my eie oë. Maar toe ek dit in God se weegskaal sit, toe sien ek dis niks werd nie. Hy sê dis eintlik al verwerplike goed. Dis goed soos goed wat jy in 'n vuil goedblik gooi. Ek kon eintlik maar alles net weggooi. Dit is nie waardig gehad by God nie. Kom ek lees vir jou. As hy hierdie opgawe skrywe in Filippense 3, dan lees ek iets van hierdie prioriteite wat in sy lewe was. Lees ek iets hier van hoe hy tot besinning gekom het, tot stilstand gekom het en 'n som gemaak het oor wat tel en wat het niks waarde nie. Lees hier van Filippense 3 vers 4. Hy sê tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte 'n Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos want om Christus Jesus my Here te ken oortref alles. Alles in waarde. Nou sê hy hy het uitgevind wat het waarde vir God. En dan sê hy ter wille van hom, ter wille van Christus, het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Vraag is: Het jy al bietjie gaan 'n som maak oor wat het waarde in God se oë? Kyk, hy was tussen sy mense was hy absoluut Hy het al die regte dinge gehad in sy getuieskrif. Hy kom uit die eh, uit die stam van Benjamin. Hy was 'n regte fariseer wat al die wette nagekom het. Hy was 'n voorbeeldige man in die kerk. Hy was 'n skrifgeleerde. Hy was iemand wat uit die regte agtergrond gekom het. Hy kon roem op soveel goed wat mense kon sê van hierdie blou bloed wonderlike man en nie alle wêreld kyk net wat het hy als bereik in sy lewe. Hy sê hy kon op al hierdie goed geroem het. Hy sê maar weet jy toe ek vir Christus ontmoet. Toe besef ek hierdie goed het niks waarde nie. Dis verwerplik. Christus is al wat tel. Dis wat in die ewigheid waarde het. Dis wat in die hemele waarde het. Dis wat gaan tel. Dis waarmee ek my op aarde mee moet besig hou. Die ander goed is sê hy dis waardeloos. Ek dink so aan aan 'n man wat vandag baie baie groot maatskappy het wat uh, paaie bou en bru en uh, behuising eh, 'n uh, wonderlike besigheid opgebou het. Hy het by 'n punt gekom dat hy gesê het ek was 'n arm kind. Ek het nie uit die regte agtergrond gekom nie. Ek het swaar gekry as kind. Ek het gesê ek sal nooit so swaar kry en my kinders sal alles hê wat hulle nodig het en ek sal sorg dat ek geld het en hy het geld begin jaag. Hy het geld gemaak. Hy het naderhand soveel geld gehad dat hy gesê het hy eintlik nie geweet het moet hy nou nog 'n jagplaas koop, nog 'n boot koop. Wat moet hy nou eintlik doen? Uh moet hy nog hierdie uh belegging en daai belegging. Hy weet eintlik wat om met al sy geld te maak nie. Tot hy die Here ontmoet het, net soos Paulus toe hy vir Christus ontmoet. Toe kry hy 'n ander waardesisteem. Toe sê hy, weet jy, hierdie goed wat ek vroeër nagejaag het, is eintlik niks werd nie. Dit het nie waarde nie. Ek besef Christus het vir my nuwe betekenis en nuwe waarde kom gee. Dis wat ewigheidswaarde het. Dink ook aan 'n man wat tot besinning gekom het en vertel. Hy sê, weet jy, ek het op 'n laat ouderdom regtig die Here ontmoet En ek was 'n direkteur van verskeie verskillende maatskappye en genoeg geld gehad. Maar toe ek die Here ontmoet, toe besef ek my lewe was waardeloos tot nou toe. Hy het hier die kerk om eendag kom aanbied en gesê, "Weet jy, ek het bestuursvaardighede, ek sal vir julle kom help met die administrasie. En hulle hoef my nie te betaal nie. Ek wil net vir die Here iets doen." Hierdie laaste deel van my lewe wil ek regtig besig wees met dinge wat ewigheidswaarde het. Dis Paulus se storie. Dis wat hy vertel dat hy tot besinning gekom het en besef het waarom gaan dit eintlik hier op aarde? En hy sê prioriteite totaal en al verander het. Nou die dinge wat waarde het en wat prioriteite het en wat eerste aandag kry, wat bo aan staan in sy dagboek, dis die dinge van Christus. Ek wil net vir jou lees wat hy verder sê hierso uh, oor Eh, Filippense 3. Ek gaan maar vir ons lees hier van vers 12 af tot vers 14. Hy skryf in hierdie gedeelte: Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Kan ek vir jou vra of jy al weet waarvoor Christus Jesus jou geroep het? Wat is sy doel met jou lewe? Hy sê as jy dit uitgevind het, soos Paulus wat op 'n stadium vir mense se erkenning, vir posisie, vir aansien, vir eer van mense geleef het, dat dit waardeloos geword. Christus het vir hom alles geword. Hy weet nou wat die Here wil hê hy hier op aarde moet doen. Hy weet waarmee hy moet besig wees, hoe sy program moet lyk. Die beeld wat Paulus hier gebruik is. Hy sê dit was vir my soos 'n wedloop geweest. amper asof hy vroeër het hy maar rondgedwaal en heen en weer gehardloop. Maar nou het hy 'n doel gekry, soos 'n atleet wat weet, daar is die wenpaal. Dis waarop ek fokus. Dis waarvoor ek my alles gee en dis waarheen ek op pad is en dis waarvoor ek wil moeg word, laat gaan slaap, hard werk en waarvoor ek weet daar soek ek my vervulling in nie meer in hierdie ander dinge wat vir die wêreld uh belangrik is nie. Wat vir my tel is die doel wat God met my lewe het. Dis waarheen ek op pad is. En dan is dit dat hy sê, dis soos 'n atleet wat hardloop. Hy sê 'n atleet weet daar's as hy omkyk en hy hardloop omkaar en hy kyk om dan <laughs> dan gaan jy verloor. 'n Goeie atleet is een wat fokus. Ek weet waar hy dink op pad is en ek hardloop daarin met alle toewyding. Ek word moeg, maar daarvoor Daarvoor span ik mij in. Ik hou niet op, nee. Ik hou aan en ik hou uit en ik vol hard in die wetloop, want ik wil die prijs bij Christus verkrijgen. Dat is wat voor mij telt. Dat is wat voor mij waarde heeft. Dat is waarvoor ik leven. Dat is voor mij die belangrijkste in mijn leven. En hij zei: daarom vergeet hij die dingen wat achter is. Dat is goed wat de mens wil terughouden in jouw leven. Jy wil maar weer agtertoe kyk, jy wil maar weer uh gaan stil staan en miskien weer afdraai na die ou afdraaipaaie. Nee, hy sê uh, uh, ek het geleer, ek fokus nou vorentoe op die doel wat Christus vir my lewe het en ek los die ander goed en ek gaan nie weer terugdraai daarheen nie. Ek gaan nie weer my doel uit die oog verloor nie. Het jy so 'n gefokusde lewe? 'n Lewe waar jy weet wat is die doel van jou lewe? En daarom moet ek hierdie ding koop, moet ek daai ding doen, moet ek soheen toe gaan, moet ek Nee, ek het duidelikheid in my lewe. Waarvoor beywer ek my? Hier daar's mense wat siek word vir aardse tydelike doeleindes. Goed wat verganklik is, is hulle besig om hulle self uit te brand en te vernietig. Hulle liggaam stort in een omdat hulle hierdie ding najag wat eintlik wind is, sê die Bybel. Goed wat mense eer, mense aansien, mense posisie, geld, dis alles tydelike dinge. Want sien die duiwel is die leenaar. Hy kom stel sy doeleindes vir ons. Hy het 'n ander wenpaal vir ons. Wie die was die leuns wat hy ons vertel? <laughs> Hy sê vir ons om erkenning by mense te kry, dis wat tel. Geld, materiële dinge, dis wat waardevol is aardse dinge, aardse eer en aardse posisie, nog 'n beter motor, nog 'n beter huis, nog 'n beter vrou, nog 'n beter dit, nog 'n beter dat. Dis hoe hy ons dryf om te sê jy moet weet, hierdie aarde hierdie wêreld is alles. En dan vertel Jesus 'n verhaal waar hy vir 'n man wat so sy goed bymekaar gemaak het, sy skure groter gemaak het, meer inkomste, meer beleggings, meer geld, meer sekuriteit hier op aarde en dan kom die Here en hy sê: "Vandag eis ek jou siel van jou en wat het jy nou? Niks." Nou staan hy voor die Here, arm, naak, blind. Ellendig. Wie was die ander leen wat die duiwel ons huis maak. Hy sê vir ons, jou lewe is verby man. Daar's nie meer vir jou iets nie. Jy het nou alles bereik wat jy moes. Jy het nou vrou en man, huis, kinders. Wat alles wat jy wou gehad het. Nou is jou lewe al verby. Nou gaan sit jy. Nou waarvoor wag jy om dood te gaan? Weet jy, solank as die Here vir jou asem gee, het hy met jou lewe 'n plan en 'n doel. En zolang as hy jou gezondheid gee, of al het jy nie eens alle gezondheid nie, het hy met jou leven een doel, soos wat jy is. En hy wil jou gebruik. Daarom moet jy nie op die kantlijn gaan sit nie. Jy is nog nie by die wenpaal nie. Jy is nie klaar met jou nie. Zolang as wat jy kan iets doen en praat of gee of help of wat ook al, daar is iets wat die Heere met jou leven nog wil doen. Daar is dinge wat by hom tel, wat waardevol is. En dis wat jy moet nastreef. Kom ek lees net vir jou 'n aangrypende gedeelte wat ons lees oor die rekenskap wat ons eendag sal moet gee. Ek gaan vir ons lees hier in 1 Korinte 3. Ek lees net vir ons so die laaste gedeelte van hierdie teks wat praat oor ons as Christene is eintlik 'n gebou van God. En nou sê hy hoe ons hierdie gebou versigtig moet oprig sorg dat die fondament reg is, dis Christus. Maar waarmee bou ons met hout of met goud? Kom ek lees vir ons net saam. Want hy sê hierso in uh in vers 11, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. So hy praat met ons as Christene. Of dit goud, silwer, edelstene houtgras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur. En die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Paulus sê, ons is Christene ook. Almal van ons, ons is op pad hemel toe. Hy sê maar waarmee hou ons ons besig terwyl ons op pad hemel toe is? Waarmee vul ons ons tyd want dit is <laughs> moontlik dat ons kan bou met dinge wat nie ewigheidswaarde het nie en wat deur die oordeelsvuur verbrand gaan word soos gras, hooi, stoppels, hout. Dis dinge wat tydelik is. Dis dinge wat nie gaan bly in die oordeel nie. So ons kan baie besig wees met goeie goed selfs, maar as dit nie die goud is wat God bedoel het, dan mis ons die seën ook in die in die in die dag van rekenskap. Want hy sê as jy met hout en strooi en stoppels gebou het, dan gaan die vuur van die oordeel daaroor gaan. Ja, jy gaan gered word want die fondament is Christus. Maar wat jy daarna as Christen gedoen het, is strooi. Dit het verbrand. Jy word gered, maar met skade, sonder loon. Iemand wat met goud gebou het, silwer, edelstene, die vuur gaan daaroor en dit verbrand nie. Dit bly. Jy word gered met loon. Weet nie hoe dit gaan werk nie. Maar die Bybel wil vir jou aanmoedig om seker te maak waarmee jy jou lewe, die eerste of die laaste of die hele deel van jou lewe mee besig is. Is jy besig om te bou met goud? Want dit gaan bly staan in die oordeelsdag. Is jy besig om te bou met dinge wat ewigheidswaarde het? Dinge wat by God tel. En as jy nou mooi in die hoofstuk se begin gaan kyk, dan sien jy dat Paulus eintlik in daai gedeelte in 1 Korinte 3 verduidelik wat is dit wat blywend gaan wees. Hy sê julle is besig om uit julle ou natuur, uit julle selfsugtige geaardheid uit hierdie ou mens te lewe en al daai goed wat daar uitkom is verganklik. Hy sê julle moet deur die Gees gelei word. Want as die Heilige Gees dinge deur jou doen, deur jou praat, help, ondersteun, bemoedig, die werk wat jy doen, dit wat 'n bydrae het in die koninkryk, dit wat jy deur die Gees doen, dit bly staan. Dis die goud wat die Bybel van praat. So daarom wil die Bybel ons aanmoedig maak jou lewe sinvol dat dit ewigheidswaarde het dat dit tel by God en nie in die eerste plek wat mense sê is belangrik nie maar wat God sê oor jou lewe dis wat tel kom ons bid saam Here Jesus, dankie dat U betyds met my kom praat oor my lewe. Help my om regtig stil te word. Dat U nie nodig het om my eers op 'n siekbed of eers in 'n krisis of in 'n werkloosheidssituasie te laat beland om te herbesin oor my lewe. Here, dat ek sal luister as U saggies praat, dat ek na U prikkels en U stem sal luister in my gewete of die frustrasies wat ek het en dat ek dadelik sal gehoorsaam as U met my praat. Here, help my om moed te hê om te verander. Help my Here om te gaan doen dit wat U sê ek moet doen. En as dit drastiese stappe kos, Here, gee my die gehoorsaamheid en die krag om daardie stappe te neem in Jesus se naam. Amen.